Hello Dan Assalamualaikum bersama saya Safwan Dan hari ini kita akan bermain Amanda The Adventure Bukan Dora, bukan Dora Tapi Amanda The Adventure So dia macam Dora The Explorer Tetapi dia lebih horror Dan sekarang kita tengah mematikan TV ni Apa yang kita boleh buat? Boleh tekan ke episode 1 Let's go Hey. And I'm Wooly. Wooly. I love apples. Do you like apples? Uh, do you like apple? I like apple. Yes. I'm allergic to apples. Oh That's no. Okay. You should never be afraid to try something new. Yeah, but do we don't even know where the store is. Do you know where the store is? Oh, kedai kat mana? Kedai dekat situ, dekat situ. Ini dia kedai. Eh, kedai inilah eh, Apple. Yeah, that's right. Let's go. We're at the store. It sure looks crowded. Wah, tu menari, ah. Izzah. And look, there are apples. Can you see apples? Yes, apple. Apple. Good job. Yeah. Now we can make apple pie. Now we can make apple pie. So itulah dia episod 1. Wow, bahaya sungguh game ni okay so kita try episod 2 pula oh you we don't have much time ha huh, kita tak ada banyak masa hi everyone I'm Amanda. I'm Wooly. Wooly ni kena seksa ke apa? Today, we're going to get meat for Grandma. Oh, dah jumpa nenek. Grandma, a vegetarian? Can you tell us where the butcher is? uh, grandma vegetarian. Uh, kalau grandma a vegetarian, maknanya ice cream. Can you tell us where the butcher is? Oh, the butcher. Eh, kenapa nak pergi dekat kedai daging? Kita punya nenek vegetarian. Kambing ni bagi tahu. There it is. Let's go. Hello, meat What eh? Apa benda ni? Ke, ke skim apa ni? Kenapa dia, dia, dia, dia ni? dia dia geleng kepala. Meat. Oh salah eja. Ah, salah salah eja. Meat. That's right. Yeah. Ha? Huh? Daging apa tu eh? Ah. Uh, Encik, pakcik meniaga. Kau tengok, kau tengok dia tu. Kau tengok Dora dia explorer Amanda. Oh, kambing tu kena bunuh kot. Ini apa benda siap game di web? Last, episode last. Oh, sampai rumah dah. Ada buaya. It's dark out. Amanda? Let's go home. Okey, gelap. Jom balik ke rumah. Jom. Jom. Knock on the door. Uh, knock on the door. Let go. What the heck? Huh? Apa ni? Mickey Mouse? <laughs> Tikus? Hey! Hey! Apa benda tu? So itulah dia Amanda The Adventurer Dia macam Dora The Explorer Very very quick game Aku pun tak tahu nak buat macam mana Tak ada perasaan dah aku rasa So itulah dia untuk kita punya video kali Kalau korang suka dengan video ni Boleh like, comment, share Jangan lupa untuk subscribe channel juga Kalau korang nak notification untuk video baru Kita jumpa lagi Assalamualaikum dan Bye-bye